За өнөөдөр бөөнөрөө Happy Wheels гэд буюу жар жаргалтай дугуйнууд гэдэг тодорхойлцоо энийг та бүхэн баг мэдэх байх. Энэ бол ер нь бол ер нь хуучин үедээ бол бас нэлээд од тоглоом байсан. Одоо ч гэсэн яг тоглолт хүмүүс байгаал бах. Тэгээ энийг яг Jacksepticeye, Markiplier агаа нарын үеийн хүмүүсүүд бол мэдэх бах. За тэгээ өнөөдөр бөөнөр үеийн тоглоомыг тоглолцгоо. За тэгээд мэдхгүй бол одоо ер нь бол намайг ингээд нэг клип тоглохоор та бүхэн бүгдээрээ мэдэх бах. За тэгээд энэ дээр болохоор Dump Way to Die. За за би all this rating за оноогоор дэжгүй явж байгааг энэ за энэ сарын рейтинг. За play counter нь үзье. Тоглосон зүйлээр үзье. Одоо ингээд loading. Өнөр одоо restart хийх юм байна. За rope swing гинэ. Create meme face. За бүгдээрээ мим царайг хийцгээе. За энэ дээр дараад одоо яах вүлээ? Одоо яах вүлээ? Order actions. За би За create meme face гэх. За select idiomalag ха юу юу вэ? А select language and click гэж байгаа юм. За click за english-ээр явъя. За энэ бүр үсрэх юм аа те. За click here if you choose this dirt face сонгоё. За click this гэх. А энэ юм байна. За easy. За би одоо яах юм бол За урагшаар үзье. Аа юу вэ? За энэ болохоор normal. Looking at you гэнэ. За tired, lil, sad, looking up, happy. За би derp царай гэдгийг сая сонгосон болохоор одоо яг derp царайг нь авах юм байна. За тэгвэл энэ derp бах шиг байна. Normal derp юм байна энэ. За энийг юу ч гэсэн үзье. За одоо ингээд яваадах юм шиг байна бодвол. За одоо болохоор амийн амийн хийх юм шиг байна. А ер нь бол одоо ингээд мим царайгууд хийх юм байна шүү дээ. Аа би бас яг ч өөрийнхоор яг оригиналыг хийх ёсгүй маань. Ер нь бол өөрийнхоор хийх юм байна. За тэгвэл бүгдээ энэ sauceful юм амар тийм бодож байгаа те бодож байгаа юм сонгоцгоё. Зя. За экстра гинэ. За мэдээж ирэг энэ нүдний шилээ сонгоё шүү дээ. За ингэж үзье. За лоудинг. За ямар царай гарах нь вэ? <laughs> За харъя. Яа зэ зэ зэ. За энэ болохоор ингээ миний мим царай. <laughs> What name would you give? За ямар нэр өгөх вэ гэдэг. За би бол энийг нь штэ аа юм бодож байгаа юм бодож байгаа солир боос. Яа энэ бол жигийн шилдэг нэм. Юм бодож байгаа солир боос тийм ээ. <laughs> Reach the top. За энэ дээш үсэрнэ. Аа Миний миний миний бокс бүр зовж байна. Би одоо юу ч хөдөлж чадахгүй. Бурхан заа рестарт. Оо! Ий! Альва, альва, альва. Арай арай. За, алуу. Том залуу. Том залуу чаднаа. Хөдлөлтөө. Том залуу. Яа. Оцаач. Оо. За алуу. Алуу. Йоо. Йоо. За илүү тогтолтоо. За дахиад нэгийг авчи. Universal шицээ. Яй. Аль дээр орголоо илвэ гот. Гот бурхан дээр аваачаар гооч. Yes авцаа. Маа залуу. Итгэл найдвар. Оо. За окей буюу за нэг боломжийн гэдэг дээр бол таарчлаа. За тэгээ save replay гэнэ үү? Doesn't matter if land I will ride. А бас идэр дээр ингээд бууж олох юм байна. Дүрэн бол. За шитсэн айл дээр ээж аваас За. Хэтэргатай. За за за. За дахиад энийг үзье. Аа. Аа. Аа. Оо. Оо. Оо. Аа. Э. Элүү. Яа, гэтээ тогтсонгүй л дээ. Нэг могоо зүйл нь. Аа, бүр яа хүрлээ. Аа зэ энэ бүтэхгүй байна. За одоо ганцхан удаа. Йоо, э, за арай арай нэг нүүб дээр тарчдаг наац. Яа, за илүү одоо. Воо! За сайн ихтэй яг тогтоогүй ч гэсэн бүгдээрээ яллаа. Виктория Санта Клаус. Аа, Санта Клаус та нинжиг олсон. Ее жоохон залуу өгөө. Оо за би бүр бүгдээр ингэ надад ажиллав. Easy. Easy. За энэ бол за энэ бол ямар нэгэн оноо байхгүй зүгээр шийдэх юм байна. За би хамгийн эхлээд тэр хамгийн заадлын тэр сантагийн туслахыг өнө. Оо Йоо, арай хамгийн ихнийх тэр өөр онцтой юмас. Зя. Би нөгөнтэй нүүр тулмаараа. Аа. Йоо! <laughs> Йоо нярта. Суурд өгөр нэг нэгийг нэг нэгийг барай явдаг нэцгүй. Юу би би тэр зүгээр суулгачлаа шүү. Арай арай. Маа. За зэвүү. Шууд хэд шот онц. Маа. Ее. Ээ. За Санта Клаус байхгүй. Яа тэр нөгөө хэн байхгүй. За нэг сумаар хоёр толоо онох болов. Аа, өө би барэг үйсэн биш үү? Э, үе. Яа тэр миний гарын барилтыг хартаа яа зив. <laughs> Яа! Ийм ийзээс юм. За. Аа, яа! Yes. Yes бэ. Изи юу? Yes бэ. Хожигдчихсан үү? За, final fight. Fight. Yes. Тэзэн ийм ишлэг үзсэн баярлаа. Тэгээд таалагсан бол лайк, subscribe дараарай. За тэгээд дараагийн бичлэг оролцлоо. Түрүү баяртай. Русский number 1, Putin number 1 пиршги. Yeah.